приготуйся. Мускуляцькі чарапи – реальність. Так, давай, давай, тільки пантаями не Бомбардир Киргуду! А я в тарзанах не буду. Постой, паровоз! як і бегемотько, мабуть, застудилось. Десантура небояка. Ей, десантура! Не часу з басейна! Секс, суші, гопачок. Лех наш Це шапля після третьої саке. Ой, знаєш, що ти карколомно псика, щось на пососок знайшло. Орещука Сазана. Глянь у хату не кидає. У мене з мотузкою якесь чи що? Там серед памбасів бігають бітони, де у Йокогамі в жилах стигне кров. Питання, у чому полягає